terre tremble au seul son de ta voix. Tu es fort, redoutable et puissant. Tu sortis vainqueur du séjour de la mort et tu dépouilles toutes les puissances des ténèbres. les anges se prosternent devant ta face, car tu es saint.